Es un restaurante súper bueno, de calidad. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo soy Félix, el coreano. Este video va a ser un poquito corto porque últimamente estoy bastante ocupado preparando un montón de cosas, entrevista, presentación y muchas cosas, mucho trabajo. Pero por lo menos me gustaría sacar un video para avisar a ustedes todavía estoy vivo, todavía Todavía tengo mucho trabajo que hacer, así que para terminarlo yo voy a ir a este restaurante para comer un poquito, para sentarme y terminar mi trabajo. Como ustedes también saben, es muy importante comer la comida muy saludable. Así que generalmente trato de cocinar en mi casa con los ingredientes sanos, frescos, pero de vez en cuando no tengo suficiente tiempo para prepararlo. No hay otra opción cuando estoy súper ocupado, así que me gustaría compartir con ustedes mi lugar favorito. Es un restaurante súper bueno de calidad. Yo siempre voy allí, así que estamos listos. ¡Vamos! Bueno amigos, allí está. Ya vamos llegando. Lo más importante, comer es más saludable. En este año voy a cocinar más, con los ingredientes frescos y comer cosas más saludables. Bueno, cuando escuchan McDonald's, ustedes pueden pensar un lugar muy feo, barato, de mala calidad. Pues es verdad que el McDonald's no es un lugar muy muy fancy, muy muy lujoso, pero acá en Corea McDonald's es un poco diferente. Ellos tienen un ambiente bastante tranquilo. Muchas personas vienen por acá para comer, para charlar. También yo vengo por acá bastante para sentarme, trabajar, charlar con mis amigos. Una cosa es que McDonald's siempre tiene Wi-Fi gratis cuando están viajando por Corea del Sur o por cualquier lado, yo entiendo que no pueden gastar mucho dinero, así que en ese momento McDonald's puede ser una muy buena opción. Así que después de comprar un vasito de café, se puede sentarse a trabajar utilizando internet de acá. Hay una cosa más, porque McDonald's está abierto por 24 horas, así que después de salir o tomar un poquito con sus amigos, pueden venir a McDonald's para sentarse y hablar un poquito más, porque muchas tiendas cierran después de a las 2 o a las 3. Podemos venir a McDonald's para seguir hablando, charlando, especialmente los coreanos siempre empiezan el día después de su trabajo como a las 6 o a las 7. McDonald's es siempre una buena opción para nosotros. Aparte de McDonald's, hay muchas tiendas que están abiertas por 24 horas. En mi otro video puedo buscar más opciones para ustedes. Entonces, mi conclusión, McDonald's no es un lugar muy, muy fancy o muy lejoso, pero definitivamente McDonald's es una opción muy eficiente. Así que cuando vengan a Corea y están viajando por Corea para utilizar internet gratis, para descansar un poquito mientras comiendo, pueden considerar McDonald's como una opción. Espero que esta información va a ser bastante útil por su viaje y muchísimas gracias por volver a mi canal otra vez. si les gusta este video, por favor suscríbanse a mi canal y dar un like. Nos vemos en mi próximo video. ¿Vale? Chao.